ندارم بخورم خب بیا اینو بخور گو خوردم آره آجی خلاصه زدم در گوش سرهنگ بهش گفتم جناب سرهنگ آره دکتر خدا حالمو خوب کن تو سر زمین و زمون میریزه داره میریزه خب زن نگرفتم خب،, خب من فرق داشتم چه فرقی آخه؟ چهار تا گوسفند نمیتونه نگرداره تو که از این ببو گلابی تر بودی اونچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که پشمانتان فر بخورد و اصلا نیازی سلام دوستان عزیز برای دیدن ادامه های ما page ترولند رو follow کنید